对你来讲的话，是可以让你的业绩强强棍的哦。另外，在礼拜二的部分，我们会逢到误拆照的日子。家中如果有正在装潢的部分，尤其是针对厨房的灶口，这切记在当天不要去动到。在当天，同时呢，也逢到了是非常适合嫁娶的日子哦。有需要的朋友，可以不妨参考在当天到户政事务所登记结婚。 另外，在礼拜三的部分，我们会逢到的是麒麟日。麒麟日非常大利于男性的朋友们，所所以呢，如果说你刚好呢有想要祈求官禄，哦，或者是想要祈求文昌的话，男性朋友切记可以在当天呢前往庙宇去拜拜祈福。不过，另外要提醒大家的是，在当天同时也逢到了月见土府，因此呢，如果说有要动土的，尽可能。 要另外择吉日再做才会是比较好的哦。再来就是礼拜四的部分，当天逢到的是处水融的日子，因此老师会建议在当天呢减少水上的活动，譬如说渡游轮呐，又或者是游泳啊，好或者是水上的一些这个活动呢，尽可能都避免了。这样的话呢，才能够确保自身的一个安全。 再来就是礼拜五的部分呢，当天逢到的是九空日。九空日呢，老师要提醒大家，在当天非常忌讳的是，我们不要去做交易，也不要去做纳财的一个部分，包括就是整理我们的聚宝盆啊，哈，或或者是说在当天跟人家订盟签约，这都是很忌讳的哦。因为呢，在这一天去做这件事情的话，不是一个好的起头。 那凡事都求天时地利人和，那当然希望呢万事能够起一个好兆头。所以在九空日呢，不宜再做这些签约定盟的事情哦，还有交易，切记不要在当天执行。在当天，同时呢，也非常呃适合呢，大家可以大扫除，包括呢，如果说我们有需要呃那个消毒啊，环境啊，或者是我们要除蚂蚁、蟑螂啊，或者是鼠患，我们都可以在当天呢。 施药，那对于在这一天做这件事情的话呢，效果呢会有很好的一个效果。再来就是礼拜六的部分，礼拜六的部分我们会在傍晚的十八点十八分逢到一个新的节气，叫做大雪。那大雪是我们二十四节气当中的第二十一个节气。那老师在这边呢要跟大家分享如何透过大雪这一天呢来帮自己呢开运哈补气。 首先要补气的部分，老师会建议呢，就是如果你是住在寒带地区的，好正在呃冬天的，好值冬令的朋友们，在当天不妨呢可以吃吃羊肉炉或者是火锅，好来让自己呢能够暖胃哦，那切记呢一定要有一样东西，就是一定要姜哦，在这个汤头里面，那这样才能够达到呢驱寒好，让我们的润肺的一个效果。 那再来就是在礼拜六的中午，如果户外是一个好的天气的话，老师也会建议呢，荧幕前的朋友们可以在午时，也就是上午的十一点到下午的一点这当中哦，这个时辰呢，在户外呢散步甚至是踏青，对你们来讲的话，我们可以吸收这个正午的气呢，来达到调节这个磁场跟去掉这个晦气的部分。 再来就是我们在大雪呢，其实在这一天呢，古时候的人会认为在当天会降下祥雪。那祥雪呢，他们也视同就是财运，所以在当天老师也会建议哦，如果是说你想要补财库，好，那你务必一定要买一包新的米哦，那把它带回家中之后，倒进你的米缸里面，那象征的是财源滚滚来的意思。 那同时呢，在当天也非常适合，就是能够植福田。那怎么样去做这件事情呢？不妨我们就透过布施的方式，您可能可以透过线上呢，好，把一些你的那个捐款呢，捐给一些需要的相关单位，或者是说，我们可以透过在便利商店，透过零钱捐或扫条码的方式呢，把这个。 零头呢捐出去，那这样子呢也是呢，可以把小善呢慢慢的积为大善。那老师会建议大家呢，在大雪这一天呢，不妨拨空呢，帮自己呢吃出好运，吸出好好运，还有捐出好运。再来就是礼拜天的部分，这一天呢，我们会逢到的是雾探病的日子，因此如果您刚好有要去。 医院呢，或去拜会亲友的部分呢，老师建议那我们可以缓一下，好提前或者是延后会是比较如意的。再来，让我们来看一下，就是在当周的运势王又是哪三个生肖的朋友？首先第三名呢是我们这个属猪的朋友，那第二名呢是我们这个属老虎的朋友，那第一名呢是属老鼠的朋友。先恭喜上榜的这三个生肖的朋友。 在这一周呢，你们的思绪呢会非常的清晰，而且你能够很顺利的呢去分解你需要做的事情，做事的效率呢真的会会达到百分之两百。所以呢，我们会觉得，如果呢刚好又逢到了年底，如果你又刚好需要赶上你的考鸡的部分，不妨就趁这一周呢好好的去冲刺，那让你在月底的时候呢就不会见红，而是能够呢。 得到一个很好的一个效果，好吗？那再来就是我们来看一下，在隔周的部分呢，我们这一周啊，个别生肖运势的一个状况呢，有什么特别需要留意的部分？首先，第一个生肖是我们属老鼠的朋友，在当周呢，你们的动力是十足的，做很多事情你都会卯尽的全力去做。那老师觉得这是一个非常好的现象哦。那在当中你并没有特别需要留意的日子，不过你要留意的是。 当你的 tempo 太过快的时候，别人有没有办法跟上你的脚步呢？那这个时候呢，你可能你自己一头热，那别人呢可能会在后面碎碎念，觉得是说你就只顾着自己，然后没有顾虑到别人。所以切记哦，当你往前冲的时候，也要记得你的队友们是不是有跟上，才不会变成故人怨哦。再来，第二个生肖是我们属牛的朋友，在当周，老师建议属牛的朋友要非常留意你这一周的健康状况了。 不管呢是不是有足够的的休眠或呃，或者是说饮水呀，或甚至是不要憋尿，切记可以的话呢，尽可能就是早睡早起，那一定要吃早餐。好，那在这一个礼拜这样子，你才会有好的精神可以去做事情哦。那属牛的朋友在当中呢。 特别要注意的天数分别是星期一跟星期四，那这两天呢，你们呢比较容易会有带卷的一个感觉，所以呢务必要听老师的话，在当中呢不要太晚睡，那在睡前也尽量不要吃宵夜，会是比较理想的哦。再来，下一个生肖是我们属老虎的朋友，属老虎的朋友，老师会建议你在当中呢要开始发挥你的优势，把你所擅长的事情呢，呃或者是说你比较。 会做的东西哈，在这一个礼拜呢，好好的去发挥去做，这样子让别人看到你的长处之外呢，也可以让人家觉得，咦，原来你是有这方面的才能的。那属老虎的朋友在当中并没有特别需要留意的天数哈，唯一的部分就是要留意在人际方面的部分的互动呢，一定要多一点的这个积极。 这包括的就是说多些说一些好话，毕竟大家都喜欢听好话嘛，多一点的称赞，那相对的呢，别人呢也会对你呢少一点的攻击的口吻，好不好？那再来下一个生肖呢，是我们属兔子的朋友，属兔子的朋友，老师会建议你在这一周呢，你必须要慎选你的队友。很多时候我们在做事情的时候是属于一个团队合作，可是呢，如果你碰到的队友呢是属于比较。 猪队友类型的，又或者是他们是属于慢郎中的，那你可能会真的非常的急躁。这时候我建议呢，你要适当的发挥你的才能哦，去分配一下工作给适当的人，把每个人摆在对的位置，那这样子这件工作呢才能够顺利的、极其的完成，也才不会拖延到。 那属兔子的朋友在这一周要留意的天数是星期一哦，所以如果你刚好在当天有要开会要汇报的，请记得在周末的时候先检查一下您的资料有没有带齐了。下一个生肖是我们属龙的朋友，在这一周老师建议你要防小人。那这小人呢，可能都是在你周边很亲近的人，你很信得过的人，结果他们却在你后面呢咬舌根讲你的坏话，很是让你感到心痛难过。 不过呢，这些小人他们也不是故意的，因为他们有的时候在讲的东西呢，真的是他们内心呢觉得你所需要改进的地方。当然呢，如果不是当面去听到这些话，你不会知道是说原来对方是这么样想的。但是，一旦现在你知道了，老师建议你呢，也不妨好好的去调整一下自己，因为有的时候。 透过这样子，我们才能够告告诉自己，原来我还有改善的空间啊，也不是一件坏事。那属龙的朋友在这一周呢，要留意的天数有两天哦，分别是星期二以及星期六。那再来下一个生肖是我们属蛇的朋友，属蛇的朋友呢，在这一周，老师建议你要保守为佳，不管是要做投资理财啊，或者是说你要呃做什么方案的一个计划，那任何的数据相关的，老师建议你的这个。 呃，数据数字的部分呢，尽可能都是要保守一点的去抓，才会比较好。那不要太过的去把数字给放大，或者是呃好大喜功，不然的话，这样子你最终可能会弄巧反拙哈。那再就是说，我们这个属蛇的朋友呢，在这一个礼拜呢，特别要留意的天数是星期三的部分哦。 那再来下一个生肖是我们属马的朋友，属马的朋友，老师建议在这一周你要特别留意，就是会有破财的一个状况，所以要特别留意的就是，嗯，如果说你有短期的投资操作或者是杠杆的部分呢，不要在这个礼拜做的太大，因为很可能呢，因为这样的一个状况呢，你导致呢你败在贪，好，所以是说属马朋友，只要这个礼拜呢你很保守，然后不贪，那原则上。 就比较不会有破财的这个状况。那这个破财呢，有的时候也会等于就是说，比比如说你要支出一些项目是比较多的，那这些项目可能是你本来没有预计会产生的一项费用。那如果说你平常都有就是储蓄的习惯的话，那这个财基本上就不会破的那么大，也影响也会降低许多哈。 那礼拜四跟礼拜六呢，分别是这一周属马的朋友要留意的天数哦，切记要。下一个生肖是我们属羊的朋友，属羊的朋友，老师建议呢，你在这一周要开始调整一下你的状况，包括代表的是你的作息，还有你的作业的习惯，呃，甚至呢要抛开一些呃不好的、不良好的习惯。那这个部分呢，会要求你去做调整的原因，是因为。 在这个礼拜呢，你会有很多状况，那这些状况呢，会让你发现原来，如果我一开始有做了这件事情的话，那或许这些就不会发生。那所以是说，为了避免你在后面呢，这个雪球越滚越大的一个状况，老师建议你在现在呢就要开始，把一些正常该做的 SOP 哦，不要跳过，该怎么做就怎么办，啊，这样子才比较不会出乱子。 那属羊的朋友在这一周要留意的天数分别比较多，有礼拜三、礼拜五跟礼拜七，还有特别就是要留意就是出外出的时候，如果有该开车的朋友们要留意在路面上的一个安全哈，还有注意一下行人哦，我才不会有车关的一个状况。那下一个生肖呢，是我们属猴的朋友，属猴的朋友在这一周呢，你会得到重视。 那相对，不管你是提出什么样的方案啊，都很容易得到别人的青睐，那也比较容易会得到别人的共鸣。所以老师会建议，如果你有什么属于大方向的提案什么的，我们都可以在这个礼拜呢把它提出来，那可以大大的得到你要的效应。那属猴的朋友，在这个礼拜呢要注意天数是礼拜六，那老师会建议在周末的时候呢。 属猴的朋友呢，可以让自己松松懈一下哈，不要把自己逼得这么紧，那这样子也可以达到呢，让自己有缓冲心情的一个效果在哦。下一个生肖是我们属鸡的朋友，属鸡的朋友在这个礼拜要小心病症。那这个就是，如果说你有觉得自己最近的咳嗽呢，好好像变得慢性咳嗽了，又或者是说过敏的症状有变得加重了。 那不要拖，一定要去就医，好，去给医生看，那让让医生呢能够给你适当的做做一些调整的药物，哦，那这样子呢才不会让这个疾病呢到了下一个月哈，或是严冬的时候呢，整个呢会大反扑，让你更加的难受哦。所以切记呢，一定呢不要放过呢你身上的一些小小的毛病，因为这些小小毛病后面可能都会变大的病灶哦。 那属鸡的朋友在这个礼拜要特别留意的天数呢，是星期天的部分哦。特别留意的就是跟家人的互动的部分，不要因为一点点小小的事情起了口角，然后让大家呢都不开心哦。最后呢，我们看一下下一个生肖是属狗的朋友。属狗的朋友呢，在这个礼拜呢，你们的工作的运呢，还有状况呢，相对的呢是比较 on 了，所以呢，整个有好转的一个迹象。那。 对你来讲的话呢，如果你是属于好发施令的哈，或者是说你是主管职的话，那是相对非常的好的，因为你呢会进入一个有求必应的状况，比较不会属于呃叫天天不灵叫地地不灵。如果有任何需求呢跟上面反映的话，上面呢都会及时的给你及时雨，让你不会呢上下好像夹心饼干一样。那属狗的朋友在这个礼拜要留意的天数是星期二哦。再来。 最后一个生肖是我们属猪的朋友，属猪的朋友在这个礼拜呢是属于得心应手的一周。这个礼拜呢贵人来，然后呢事情呢都非常的顺利，还甚至呢有稍微一点的偏财运在身上。所以老师建议呢属猪的朋友呢这个时候呢。 你只要呢做好你平时该做的事情，就可以稳稳当当的过完这一周喽。那这一周属猪的朋友要留意的天数是星期天，老师也会建议你呢在礼拜天的时候尽可能呢可以吃清淡一点的食物，不要太油、太甜、太腻，好，不然的话呢你的五脏庙呢可能会打鼓，让你跑厕所很多次哦。那属猪的朋友要切记喽。再来，让我们来看一下在当周的。 感情胜利组又是哪三个生肖的朋友？首先呢，第三名是我们属猴的朋友，第二名是我们属鸡的朋友，而第一名呢是我们属狗的朋友。先恭喜上榜的这三个生肖的朋友哦！在这个礼拜呢，在感情的部分是很适合去做回温的，甚至是做追求的。如果呢你有想心仪的对象，你想要在这个礼拜表白呢，也不妨趁这个时候呢打铁趁热。 赶快告白哦，那个赢面是非常高的。以上是这个礼拜的生肖运势周报，喜欢的朋友请务必在下方按下订阅小铃铛加赞，让你可以在隔周继续收到老师的贴心运势提醒哦。我是金灵老师，感谢你们的收看。有需要老师咨询服务的朋友，甚至是想要报名点灯。 的部分，请务必透过下方的方式跟老师联系哦。我是精灵老师，感谢你们的收看，我们下周再见，拜拜。